Dobrodošli u snimak o oduzimanju decimalnih brojeva. Hajde da krenemo od zadataka. Prvi zadatak kaže 5 5,73 5,73 minus zarez 0,821 jednako je Prva stvar koju želite da uradite kod decimalnih brojeva kao što je ovaj, a mi smo malo i omaškom ovo uradili, jeste da želite da poređate decimalne brojeve. Vi zapravo želite da vam ovaj decimalni zarez bude tačno iznad ovog. Mi smo to skoro pa i uradili, to jest više je bila naša podsvest koja ih je tako poređala, ali hajde da to uradimo malo urednije. Imamo 5,73 ovde i ovde ću staviti decimalni zarez. Decimalni zarez, pa 0, 8, 2, 1. Neki ljudi tvrde da je dobro uvek stavljati nulu ispred decimalnog zareza. Lekari, na primer, inače neko može dobiti pogrešnu dozu leka. Tako, poređat ćemo decimalne zareze i sada smo spremni za oduzimanje. Jedna stvar o kojoj treba da razmišljate kada računate decimalne brojeve jeste kako ćemo da oduzmemo ovih 21 desethiljaditih ili ovo 2 i 1 od nečeg. Ne možemo da oduzmemo od ovog praznog prostora, moramo da dodamo dve nule. A kao što znate, kada decimalnim brojevima dodate nulu na kraj, ona ne menja njihovu stvarnu vrednost. Tako da za sada mi na ovo gledamo kao na jedan stepen u rešavanju zadataka oduzimanja. Prvo što uvek radimo kod oduzimanja jeste da vidimo da li je neki broj gore manji od broja dole. Pa u ovom slučaju ima ih dosta. Ova nula je manja od ove jedinice, ova nula je manja od ove dvojke, ova trojka je manja od osmice, tako da ćemo morati da pozajmimo. Neki ljudi vole da odjednom vrše i pozemljivanje i oduzimanje, U stvari te operacije rade uporedu, ja više volim jedno po jedno. Dakle, prvo pozemljivanje, počinjem od cifre skroz desno i kažem u redu, nula je manje od 1, tako da ta nula postaje desetka. Ali da bi postala desetka, moram od nekuda da pozajmim. Gledam ulevo od te nule i kažem, pa dobro, mogu li da pozajmim jedan od nule? Pa ne. Ovo je način na koji ja radim. Neki ljudi bi vam zapravo dozvolili da pozajmite jedan od nule, ali ja kažem ne, umesto da pozajmim jedan od nule, pozajmit ću jedan od ove tri desetice. Ovo 30, vidite, upravo ovde, ovo 3 nula, pozajmit ću jedan od nje i to će postati 29. Pozajmili smo jedan od ovih 30 da bismo ovde dobili 10. I hajde sada da proverimo da li su nam svi brojevi na vrhu veći od brojeva koji su dole. 10 je veći od 1, 9 je veći od 2, 2 nije veći od 8. Tako da moramo opet da pozajmimo. Ako ćemo opet da pozajemljujemo, 2 postaje 12, a 7, pošto smo pozajmili 1, postaje 6. Hajde opet da proverimo. 10 je veće od 9, 9 je veće od 2, 12 je veće od 8, 6 je veće od 0 i 5 je veće od 0. Sada smo završili sa pozemljivanjem i spremni smo za oduzimanje. I sad je ovo lako. 10 minus 1 je 9, 9 minus 2 je 7, 12 minus 8 je 4, 6 minus 0 je 6, 5 minus 0 je 5, dolazimo do decimalnog zareza, i evo našeg rešenja. 5,73 minus 0,0821 jednako je 5,6479. Eto tako. Verovatno smo vas malo zbunili, hajde da uradimo još zadatak. Evo ga još jedan. Osam. Samo da napravim malo mesta gore za pozemljivanje. Osam zarez dva, pet, minus nula zarez nula, jedan, nula, pet. Dakle, koji je prvi korak kojim uvek treba da počnemo? Tako je, da poravnamo decimalne zareze. Hajde da to uradim. Tako da je to 8,25 i 0,0105. Primetite da smo poređali ovaj decimalni zarez tačno ispod ovog. Sada dodajemo nule, samo zato što ova nula i ova petica treba od nečega da se oduzmu. Hajde sada da oduzmemo. Još jednom proveravamo da li su gornji brojevi veći od onih donjih. Ova nula je manja od 5, tako da ću morati da pozajmim. Pozajmit ću. Ne mogu da pozajmim od ove nule ovde, već moram od ove 50-ice. Ako pozajmim od 50-ice, ovde mi ostaje 49. I ova nula će postati 10, je li tako? Pozajmili smo 1 od 50, da dobijem 10. 10. Jesmo završili? 10 je veće od 5, 9 je veće od 0, 4 je veće od 1, 2 je veće od 0, 8 je veće od 0. Mislim da smo spremni za oduzimanje. 10 minus 5 je 5, 9 minus 0 je 9, 4 minus 1 je 3, 2 minus 0 je 2 i 8 minus 0 je 8. I spuštam decimalni zarez. Ako ste savladali nivo 4 kod oduzimanja, zadaci sa decimalnim brojevima se u stvari vrte oko ređenja decimalnih zareza, dodavanja nula i onda rešavanja oduzimanja. Uopšte, kod oduzimanja ljudi imaju najviše problema sa pozajemljivanjem. Način na koji ga ja radim se, mislim, malo razlikuje od onog koji se uči u školi. U mnogim školama se uči oduzimanje, a onda pozajemljivanje posle – Mislim da je lakše kada prvo pozajmim i takođe kao na primjer u ovom zadatku, kada smo morali da pretvorimo ovu nulu u 10, umesto pozajmljivanja od nule, što se ne može uraditi po predosećaju, jer se ne može zapravo ništa pozajmiti od nule, pozajmili smo od čitave 50 i ostalo je 49. Hajde da rešimo još jedan zadatak. Još jedan zadatak. Ako imam 2,64 minus 0,64, 0,4, Opet da poravnamo decimalne zareze. 2,64 i zarez 0,486. Izravnali smo decimalne zareze, dopisali nule gore. Ovde ćete imati nulu, tako da ću morati da pozajmim postaće 10, ne mogu da pozajmim od nule, tako da će pozajmiti od ovih 40, postaće 39. Mislim da mi nestaje prostora. 10 je veće od 6, 9 je veće od 8, 3 nije veće od 4, morat ću da pozajmim za ovo 3. 3 postaje 13, a ovo 6 postaje 5. Uf, ovo je loše, ne smemo da budemo toliko neuredni. Ali sad da kažemo da je 10 veće od 6, 9 je veće od 8, Ovo 13 je veće od 3, 13 je veće nego 4, 5 je veće od 0 i spremni smo za oduzimanje. 10 minus 6 je 4, 9 minus 8 je 1, 13 minus 4 je 9, 5 minus 0 je 5, 2 minus 0 je 2, spustite decimalni zarez. Dakle, 2,64 minus 0,486 jednako je 2,5914. Nadam se da vas nismo previše zbunili, ali mislim da ste spremni za deljenje decimalnih brojeva. Zabavite se.